雨風の下決して濡れた頬にそっと口つけたあの季節にまた憧れているミス窓の外に遠ざかる景色たち Breathing 虹が見えた そうで雨明日は降らなければいい何も手につかずに上の空の日々 Nothing but you're the part of me まだ足りなくて た f e d i n g 強い風に少し感じかんだけと弱さをポケットの中にどこを見渡しても通り過ぎた日々 Nothing but you're the part of me まだ触れたくて такие